You. esconderijo Aquele que habita esconderijo do Altíssimo Descansa a sombra do Onipotente Esse me invocará e eu lhe responderei Da sua angústia o livrarei verdade é fortaleza escudo Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia Caiam mil ao teu lado E dez mil à tua direita Mesmo assim não será atingido Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia aos anjos dará ordens aos